I cibi tradizionali ti hanno stufato? Vuoi un guizzo di novità nella tua esistenza culinaria? Allora, non puoi certo perderti il curry azzurro di Dragon Quest! Oh, Sorprendi il tuo palato con un'esplosione di gusto blu, grazie a questo piatto che già solo dalla presentazione, a metà tra un budino avariato e una medusa spiaggiata, ti farà fare un figurone coi tuoi ospiti, che potrai stare certo non si imbucheranno mai più a cena a casa tua! No, no martini? No party. Carry di Dragon Quest. Imperdibile proprio. Ciao ragazzi, dopo il meraviglioso curry dell'altro giorno che ho preparato con Fujiko che è venuto buonissimo Facciamogli vedere anche dei curry che invece non sono venuti così buoni <laughs> Quindi oggi sarà il video prepariamo il curry di Dragon Quest Io sono Sebastiano Serafini e per chi non mi conoscesse io faccio video tutti i giorni alle 14 sul Giappone Quindi se vi piace il Giappone iscrivetevi perché no E oggi vi farò vedere questo piatto buonissimo che ho preparato con l'amica Mary Ed è venuto veramente, beh, un sapore particolare, buono Tra l'altro questo curry di Dragon Quest è stato stata una seconda battaglia perché quando io sono andato a comprarlo al Village Vanguard, se non vi siete visti il video del Village Vanguard male andatevelo a vedere perché questo è negozio pieno di cazzuate, se volete vedere ancora più cazzate potete anche andare a vedere il mio canale di Sebastiano Acazzo che è un canale dedicato a tutte le cazzate che vi succedono, in ogni caso vabbè, quindi ho comprato al Village Vanguard, c'era da scegliere tra il carry di Conan, il carry di Resident Evil, il carry vietato ai minorenni, il carry di cacca ma tra tutti io ho insistito per scegliere quello di Dragon Quest, in ogni caso la cosa più bella del carry era sicuramente la la confezione La confezione ve la regalerò quando arrivo in Italia Se c'è qualche fan di Dragon Quest scrivetemelo qui sotto E magari vi invierò la scatola del carry ufficiale Secondo me se mangiate la scatola è più buona di quello che c'era dentro Comunque non voglio rovinarvi la sorpresa di quanto è buono e quanto è kawaii e quanto è bello questo carry Veramente buonissimo Ditemi che cosa ne pensate nei commenti Noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video E grazie mille per essere stati con me Ciao e buona visione Ecco qui, siamo qui a fare il curry Che curry è questo? Un curry blu L'hai mai mangiato il curry blu, Mary? No, è la prima volta Yes, eh, it's slime, slime curry. curry Penso che Slime forse è un personaggio di Dragon Quest, sarà questo? Sì Tu lo conosci, forse è la goccina sì. di Dragon Quest Aspetta, accendiamo la luce L'accendiamo? Sì, sì, sì, lo conosco Dragon Quest E conosco lo slime che dovrebbe essere la goccina, no? Eh sì, allora sei pronta? Secondo te sarà buona? Mi sembra, mi sembra buonissima Sì Allora, vediamo come si prepara Innanzitutto vi dico già che c'ha 252 calorie costa 10 euro vuoi aprirlo no, te o lo apro io? dai aprilo tu visto apriamo il carry da dove si apre? forse da qui? perché non, voglio, non vuoi tenere la scatola originale magari potrei fare il giveaway della scatola se qualcuno di voi vuole la scatola originale del carry fatto da Sebastiano Serafini ve la regalo ve la metto adesso la, la, la... cos'è che c'è scritto qua? Train carry o Arawa Rimasta vuol dire che è apparso il carry Train Vabbè. Allora, comunque, penso che questo curry si farà come tutti i curry, no? Ovvero riscaldare dentro l'acqua. Sì, taberu, ageru. <laughs> Vabbè, lo vuoi mangiare mitame uraniva, ok, ok, ok, ma non c'è scritto come si prepara. Ah, ok, mi si è caricata, no, qua è come si mangia. Comunque qua c'è scritto che... Dobbiamo metterlo in una ciotolina, e lo metterei qui. Questa mm. qua è la ciotolina di Rirakuma, che è praticamente, non so se è il figlio o il nipotino di Rakuma. La conosci Rirakuma? Questa sì. con Rirakuma, che è quello più piccolino. Ho dovuto collezionare eccezionali tipo 30 bollini mm. al Lawson però ne sono... oh mio dio è Anch'io ci ho provato, mamma mia sembra puffo, sciolto. 10 euro è costato questo, quindi speriamo che sia. Ma tra l'altro io pensavo fosse tipo blu, è proprio azzurro. C'ha un odore. Già. Oh mio dio. Oh mio dio, c'ho gli occhi, ci sono anche gli occhi qui dentro. Gli occhi? Mi sembra che ho trovato qualcosa. Allora, io ho lavato ah, le mani ho appena fatto il bagno. Sarà questo qua? Qualcosa di... no? No, è un pezzo di... Cos'è? <laughs> ah, sarà la, tipo la patata. Sai che dentro il curry Aspetta, questo cos'è questo? È un polipo forse? È polipo, ma non ci sono gli occhi occhi. Oh mio Dio. Che schifo. Vuoi assaggiare? No, adesso in questa fase no, lasciare così. <laughs> allora, io, io, pensavo che c'erano gli occhi tipo qua, no? Ma infatti. Ma invece non ci sono, ma non che fregatura. Una. Guarda che bella pazzina, <laughs> che ho, che troppo kawaii. Dobbiamo... Allora, allora. Che trash. Oh, guarda che mani, guarda che cesso, mio Dio. Questo è un video veramente proprio. Questo, mi sa che non lo metto subito. No, dai, è il video trash, allora, non puoi non metterlo. Eh, cos'è che sto cercando? La, la conosci questa? Questa no, strap costa un sacco di soldi, ma allora, voi sapete che. Mm. Allora, <laughs> ecco le ultime parole. Guardate. Eh? Si stacca da sola! Ah, si stacca da sola? Si adegua alle varie dimensioni. Oh, no. che figo! Infatti io mi trasferirei in Giappone solo per prendere questa. Oh, è il futuro. Ah, vediamo quanti minuti bisogna metterla State nel guardando il futuro. Non c'è scritto quanto bisogna metterla. Cioè, cavolo. A cazzo? Sì, però, eh, vabbè, io direi di metterlo un... Eh, c'è scritto che è il tradizionale curry... <laughs> la tradizione del ah. curry azzurro che finirà oggi. Umasso e che... C'è scritto che l'agi, umasso agi, mm. dire che è mh, mm, al gusto molto buono ah, sì. Io lo metterei dentro così e mm, intanto andiamo a preparare buono. il riso Lo mettiamo nel microonde Vai Dato qua c'è il prezzo Ho speso ben 10 euro per fare <laughs> questo video Prezzo da pagare per il video Chiudiamo? Sei sì, pronta? Dai, Guarda che pronta. Ah, secondo me avrei dovuto prendere quello da 5 euro di Biosard Metti quanto lo vuoi mettere dentro? Dai, di un numero da 1 a 5 3 Sei sicura? L'attesa dobbiamo preparare il riso Allora, no. cosa facciamo nell'attesa? Fai un ballo aspettiamo il curry blu, che si cuoce sei proprio brava mamma mia <laughs> Dovrei, dovresti ballare in uno dei miei video la prossima volta cioè di solito si accende la luce non so perché la luce non si è accesa perché è sì, secondo me si rifiuta <laughs> Allora, bene. Secondo me questa cosa che sembrava una schifezza a confronto sarà la bontà delle bontà. Guardate quant'è contenta, ma... Eh, <laughs> scusa, Mary, ma, per dire Martina. Sei emozionata, di la verità che sei emozionata. Sei comprata questo buonissimo curry. Quel curry blu dici? Sì, esatto, perché sarà sicuramente Ma, buono. Eh, qui vuol dire, nell'ipotesi in cui tu non hai mai visto il mio video, giusto perché se eh, vedrai il video dubito che vorrai mangiare questo buonissimo curry. Poi magari vuoi fare tipo uno scherzo a qualcuno. Eh, sì, magari a chi è che puoi regalare questo? A una ah. suocera ah, che odi? <laughs> A un fan di Dragon Quest. Per esempio, per esempio eh, bella idea, sì sì sì Lo puoi trovare al Village Vanguard, vi lascio il link ah. qui Tu ci sei stata? Sì, è un negozio che adoro Gli ultimi 10 secondi sì, prima di 10 secondi 12, ah, 10, 10 9 8, 8 7 6 5 4 3 2 1 no no siamo stati troppo veloci mio dio Cos'è questo rumore? <laughs> cioè l'abbiamo riscaldato troppo comunque eh. No Secondo me sì Mi serve una pezza E dove ce l'hai? Merry Christmas <laughs> incandescente sta cosa. Non ti ascoltare. Prova a toccarlo. Poi ah, prova a toccarlo. Eh, l'abbiamo cotto troppo. No. Dici? Vabbè, intanto, intanto, il riso penso che sia pronto. Il riso che abbiamo preparato, mettiamolo qua altri due minuti. Ci servono ancora due minuti per preparare il nostro curry. E comunque diciamo che sì. I giapponesi quando tornano, tornano, dal lavoro vanno a comprare la, la scatoletta del curry e il riso da fare al microonde e se lo mangiano così. Non eh. sarà salutarissimo però è sicuramente molto pratico. Vuoi levare la pellicola mentre aspettiamo Proviamo. il curry che si fa nella nostra macchina? prendiamo la pellicola. È proprio invitante, <laughs> cavolo. Allora, ho preparato adesso il riso con molto amore e cura e adesso lo andremo a stendere. Ma voi su due piatti diversi o sullo stesso piatto? No, sullo stesso piatto. Ok, adesso andiamo a mettere... In realtà bisognava mettere forse prima il riso e poi il curry, ma no, dai. Ma no. Allora, siamo pronti? Sì. Momento epico. Forse copro Qui ci luce. devi mettere tipo una musica classica. vabbè, Final Fantasy. Final Fantasy. Sei pronta per assaggiare questo curry? Lo vuoi assaggiare con, il, con cosa? Prontissima. Con la forchetta, con gli hashi, cosa usiamo? Cucchiaio o anche forchetta. Allora, sei pronta Mary? Sì. Vuoi mangiarlo te questo? Mm, no, io ti lascio l'onore. Non ho proprio nessuna cosa bella da dire eh, su questo Kerry. No, ci stiamo impegnando a trovare qualcosa di bello. Ma qualcosa non... da dire, ma proprio da dire, ho detto. Boh. <laughs> Mi ha fatto venire tanta sete, però devo dire questo Kerry mi ha fatto venire proprio voglia di bere. <laughs> di eliminarlo dal corpo. Esci da questo corpo. Non c'è neanche. No, si sono. Ti piace il mugicciato? Sì. Per tanti stranieri non piace invece. Tu a me piace tantissimo, sì grazie, sì, eh, togliamoci questo sapore. Quindi abbiamo deciso che purtroppo per quanto impegno io e Mary ci siamo messi perché abbiamo deciso che ce lo mangiamo proprio, è inguardabile, è immangiabile, non aveva nemmeno la faccettina con gli occhi, non c'entrava assolutamente con Dragon Quest, mi hanno venduto questa cosa, cioè la cosa più bella era la scatola. Io pensavo veramente che mi arrivasse il personaggino così, quindi ero tutto eccitato eccitato, un po' eccessivo, però almeno un po' contento, quindi mi sa che... Siamo delusissimi. Sì, farà un game over questo slime carry, vero? Mm.